ngawas cokoshi kaba ganaye kaba gede kakangi mama ane ngawas ki marta amar, kamar kamar kaba gede gitu pakahu hmm. hmm. hmm. nani yang kaya gogi yo hetu gonda murer kan mondawani ih iya, asas murer genda dia hmm. Abu kita apa gi tangan giwar ngono nyengashanda hanan giwar ngono nyami ami syag kesindari wana kaparenya hana gesindi hmm. ka kami jafti segi jafti jera kamu lanenya nyaka daudia hmm. jafti manang ha manung ar ar guanyi kemanung kagan hmm. ha kamu ngin kamu gehedo ja ai tegar ngono nyinga shandu ginyare si awilla samata aka was jakamata yingule kamu ngashan ni abedis ko sinya goenyi goenyi gesinga shandu mi nyaknga shandi nyak nel daga waski hauga and made dangu and hmm. musin dani nam semana mbatik daba ning da ani panga na budang da baning da agnian namana ab gda bgi ga dala sei ka yaftilas ka yung yungu ni nga shandani mi sa nga shand ka mureda a a mureda sai sa kai sibalol ka matang gusindi gisinduŋul ngany miŋul aw kona ko kabareny kamukisini nya ngular arŋulo da ngeta giyam gewa gisindigichay nin kam gindigisid ngiŋi ako dep goshonyar kama tigisid iya nanin gawrgid gawrgid gawrgid adin adadin tiyeshqe kama tasumijek haisqany gorŋunanna kingeta gilajumolaagwi ni mureda habisi ondigisid sid gosom mured kama tege sidi ngono no yanga shand ge pas basa de ge wa gui mm. ases ke kai suri yiwi Aku kam na mandan is ge ge ge ge ruk sidi nga shanda iyo ko ta sa de nga ngi yanga ngat yang sa yanda ma de da ka jawa mm. kama tege sidi da i akan inje bgi ko tel nga mm. ay atel jaka ngula na kang tin na kanya kanya kanya kwa ta sa de nga Hmm. Hmm. Hmm. perda. Hmm. Ah. Hmm.